मैंने कितने मंत्री देखे हैं सरकार बदलते हुए एक रकम के पीछे देखे हैं वफादार बदलते हुए मैंने कितने मंत्री देखे हैं सरकार बदलते हुए एक रकम के पीछे देखे हैं वफादार बदलते हुए मुझे मोहब्बत और नफरत में से कुछ भी अच्छा नहीं लगा मैंने अपना यार देखा है दिलदार बदलते हुए